抑えててあげようめちゃくちゃ食うやんお前いくらでも食うやん超食う らしい猫が来てくれたんですよみーこちゃんって言うんですけどいやあの残念ながら YouTube 動画にも上がってたラックさんは死んじゃったんですけどあの新しくねおばあちゃんが飼い始めたんでちょっと僕がまあヘルプみたいな感じでおばあちゃん家に ちょっと待ってってもう <laughs> めちゃくちゃこっち来るやんめちゃくちゃこっち来るやんやばいやばいクズさん大好きか本当だクソこっち来るやんよしよしして もしかしてブがチャカさん爪長くね <laughs> バレてしまった恥ずかしい爪ねそうそうまあちょっと子猫の世話してる時はあんまりよろしくはない 降りてくんないんだけど <laughs> きついよ 叫什么？